kita cari ikan Ini kok sepi. <laughs> Amin. Loh, kok anak sepi Mari kita Jogo nek Oman. Waktu tanya ora ana ya ndi. Cek. Ile buku tak, Bu? Kali-kali jone iki. Kota sampe hari kok lho, limo sak wadah. Padha Gimana kak? Ini iso ilang mbak, dia jembali Jawa. Angkat ilang ilang, gak pun gak kan tak kandani. Oh, ini alasan gak apa-apa guys. Kali kali itu lah satu aja. keren kak, saya kak. Aku bisa Jawa, sampai di beda-beda pasar.

setong tas barang. Mungkin Mbak langsung sudah gede titik. Oh, gede tambah, Mbak. Bawa kah? Tiga wadik, sama ngepet tadi. Pas sepi dengar, gue nak buku kah?

kayo wae. saya gelap apa meneh? Ayo. Arana jajane larana jajane. Ayo kak Juga. kak. apa nak? Laut. Laut. Ayo, kene kene kene. Kene kak ibu becak bari apa ngene kurang Awasnya. nyang hah tongkol Jangan meneh kok